kwarta Alas 11 na Ninang hanggat himutag kanta Send beat dayon aron makagamba na Nga murag motocross gabita hala ha, Bisaya ipauna Naguba ang alkuba Gabahag mga bara Abininyog tsara Ako ang hero ni Dili si Sara Ay hey, Di ko otokan Mga beat pulutan Daming bara parang kulungan mga beat birahan Ako ning sindihan murag pare akong bunyagan Makapasong ang mura og pan Sa buntag like 631 Ahead of the race that I already won Is your name Lucas bitch you my son Hey, I don't give a fuck what they say though Spads on the beat wordplay from the spray though Haters be the berry and a blueberry fago Broke than a bitch they not on a payroll Stack up the bands like motherfucking Lego Spit straight flames on a beat all day bro Not an angel but I got three halos Feeling like breezy screaming like Ayo Spaz on the yeah Ready beat I'ma crash I'ma burn it ass gotta grab my mask Finna get whiplash, ain't finna be last Pretty girl with class, she got some sass, I'm on her ass Oh, she so bad, she got a mad Bitch, relax On the track, ako'y posporo Ako mag-rap, liliyab ng todo Nakikilabot parang crime scene soko Nakakatakot pag di sa mo Alam ko lang di ako bobo Walang naramdaman ako'y mag-solo Namang daghan para limang daan Pusong walang laman, lahat kinonsumo On the track, ako'y posporo Ako mag-rap, liliyab ng todo kilabot parang crime scene so ko Nakakatakot pag di sa mo Paalam ko lang di ako bobo Walang naramdaman ako'y mag-solo Lamang daghan para limang daan Pusong walang laman lahat kinonsumo